خصوصاً اس مملکت کے رہنے والوں کے لیے جو ہمارے مخاطب بھی ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکمن کہ میں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں چاہے وہ پیدائش کا ہو یا موت کا ہو یا شادی کا ہو یا کاروبار کا ہو یا معیشت کا ہو یا سیاست کا ہو افغیر اللہ ابتغی حکمن کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان بننے کے بعد بجائے نتھو لال بدھو لال کے عبداللہ اور عبد الرحمن بننے کے بعد جی۔ کیا مجھے یہ بات مناسب لگتی ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکمن کہ اللہ کا یہ قانون اللہ کی یہ شریعت جی ہاں۔ اس کی تشریح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں محفوظ ہونے کے باوجود افغیر اللہ ابتغی حکمن کہ میں اس انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو جو اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ بنا کے گیا جی۔ جس کو اینگلو سیکسن کہتے ہیں ستر سال کے بعد آج بھی میں اپنے سینے سے لگائے رکھوں اور شریعت کے قانون کو قرآن کے قانون کو حدیث احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اس کو اٹھا کر ہم آپ مجھے بتائیں یہ جو ہمارے ملک میں خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور سینکڑوں بیسیوں خواتین اس میں برباد ہوتی ہیں قصاص میں جواب میں اس مرد کے اوپر کیوں نہیں پھینکا جاتا آپ بیس آدمیوں کو یہ سزا دے دیں کہ جنہوں نے کسی عورت کے چہرے پر تعداب پھینکا یا جسم پر اس جواب میں اس کے جسم کے اوپر اور اس کے چہرے کو پر تعداب پھینکا جائے یہ جرم ختم ہو جائے اور یہ فیصلہ قرآن کریم کر رہا جی، ہے جی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَا کہ قصاص جی۔ جوابی کارروائی یہ ہوگی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ جی قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اور ایک آدمی کو سزا دو گے ننانوے اس جرم کا جرم ان کے خلاف جرم ہونے سے وہ بچ جائیں گے جی ایک قاتل کو پھانسی پر چڑھا کر باقی لوگوں کو قتل ہونے سے محفوظ بنا لیا جاتا ہے ابھی فگرز آئی ہیں جی۔ کہ جب سے سے پاکستان میں آٹھ سال کی سزا جی ہاں۔ اب چند مہینوں سے شروع ہوئی ہے تو ریٹ آف کرائم جو ہے گر کے نیچے آ گیا جی ہاں جی۔ کافی پرسنٹیج جی ہاں یہ میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ کرائم کا ریٹ کم ہو گیا ہے کہ چند پھانسیاں دے دی گئی ہیں اس کے نتیجے میں تو قرآن کریم جو فرما رہا ہے تفصیل کے ساتھ فرما رہا ہے ایک ایک بات پھر یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ تفصیلی گفتگو مزید یہ آیا چاہتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مزید بات کل کروائیں گے ملم یا فلاء الولمون فلائے فلائے قم الْفَاسِقُونَ فیصلہ قرآن کریم کرے گا بے شک یہ بتا دیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے خاص طور پر کہ تم کیا کر رہے ہو قرآن موجود ہے فیصلہ کوئی اور کرتا یہ جو آپ نے تینوں آیات کی طرف سورہ معاہدہ کی اشارہ کیا قرآن میں کیسے خوبصورت بات کہتے تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور اللہ کے نازل کردہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہو جی۔ تو کفر کا ارتکاب کر رہے ہو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو فسق کا ارتکاب کر رہے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم بحیثیت قوم کے پورے بیس کروڑ آدمی ان آیات کے تحت مجرم ہیں صدر مملکت سے لے کر جی۔ اور ایک اجنا ادنا چپراسی تک اور ایک پورے جی، بیس کروڑ آدمی قرآن کریم ہاں، کا ایک صفحہ نیچے اگر نیچے گراوا دکھ جائے جی۔ ہمیں ایک ایک صفحہ ٹکڑا ہم چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اوپر رکھتے ہیں اس ٹکڑے کو قرآن کریم کے احکامات کو نہ مان کر ہم قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے تو کفر بھی کیسی عجیب بات ہے کفر بھی ہے ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے جی اس کے مرتقب ہو رہے ہیں پوری قوم ہو رہی ہے پوری قوم ہو رہی ہے اللہ ہوا کسی پہ کسی پہ زیادہ ہے کسی پہ کم ہے لیکن پوری قوم سبحان اللہ سبحانوی صاحب میں بڑا ممنون